Ya halo guys balik lagi bersama saya di channel Astor Ponta Jadi uh, Ya Seperti biasa ini game Di sini kalau kalian lihat di pengaturan Terus kita ke grafis dan audio Ini punya saya itu kualitas grafisnya itu halus ya Ada normal ya bisa jadi jadi kalau misalkan uh, ini ya oke jadi maksimal tuh saya tuh rata kanannya itu normal kualitas grafisnya frame rate nya ya tinggi sih udah ini dan penghalusan penghalusan adat adaptifnya on tampilan FPS nya juga on sih ya, <laughs> kurang lebih gitu tapi ini gimana cara biar ke yang asli ya perangkat tidak didukung mungkin karena HP saya belum terlalu ngebut kali ya coba tag di kolom kok di kolom komen gimana caranya biar ini deh biar apa tuh hmm, subtitle biar ini biar grafisnya asli ya ya jadi mau main game ini ya, kita ke ranked match ya tag di kolom komen ya gimana caranya nih HP saya nih yang kentang nih ya memang agak kentang sih ini ya biar kualitas grafisnya jadi kayak asli bukan normal saya nggak tahu caranya cuman beberapa ada yang saya lihat HP kentang kentang banget tapi kualitas grafisnya bisa maksimal beberapa saya pernah lihat itu you think iya. tolong tag di komen gimana caranya race you to the LZ fait. Jadi oh ya kurang lebih begitulah. This is your champion. Oke, saya adalah Jump Master. Saya sedang menyarankan ke sana, berarti kita ke sana saja ya. kita ke sini aja. Oke, ya, seharusnya ada nih. Body shield here. Asik. Level 4. Wow. Nice, dapat ini. Oh, never mind, darling. tempatnya memang bagus ya buat ini. Body shield nyari here. musuh, Level 4. nyari musuh. Dapetin senjata, ya tau lah. Oh. Reloading. Round 1. Dapat kau. Set langsung kena musuhnya. Kalian gitu. Wow, ganti, ganti guys. Recharging my shields. You okay, boss? And we're shooting. Reloading. Oh, enggak, enggak okay. My ultimate's ready. Oh, Searching forward. Recharging my shields. I'm using a Phoenix kit. Tidak terlalu sesuai. Oh, Biar tidak ada musuh dulu yang datang. kita dapat keren tuh enggak. Cari aja dulu yang. Shotgun bolt here, level three. Nice, shotgun bolt. Oke okay, dah, ganti ini ganti guys ini buang buang ganti ganti sentinel waduh ditinggalin ya ditinggalin guys biar rendah sik dapet reloading Penguin boss. Hey. Extended sniper mag here. Level 3. Searching forward. Sniper mag. Hold on, Searching forward. Oke ganti Ganti senjata Waduh dikit banget ini Searching forward Dikit banget ini aduh My ultimate is ready. Ini senjata ini ada banyak ya O nereye? Oğlum beyin. Let's go. Whoa. Reloading. Unleashing my singularity. Oh, look, someone wandering into our safe space. Warning. Ring movement in progress. What on site no nice. TNR orbit. And that makes place. Whole squad down. Okay. Reloading. Care package being delivered. Anyone caught in the face will temporarily vanished. They can't kill. Kayu ini belum. Shields. Ini kayaknya beda ini deh dia. Untuk healing. lagi cuy. Another squad's Be patient. I know that. No TNR orbit. Yes. Last crew member gone. Oh look, someone wandered into our safe space. <sighs> nice. Recharging my shields. Un toque. Healing. Okay. Searching forward. Replicator being delivered. perisai saya masih level Just kecil ini. Ini kamu ngapain? Dari tadi muter-muter ya. Udah yuk keluar yuk. Yo, crafting over belum, belum, Iya betul crafting. crafting dulu guys. Kondisi ganda. crafting guys, crafting. Kita ambil ini yang full sama turbo charger. Ya, paling ini tuh penting salah satunya tuh backpack. Soalnya kalau backpacknya makin gede ya makin muat juga. Kayak ada banyak tuh. Crafting. Dengan ini ke turbo charger aja. BTW turbo charger apa nih ya? Oh nggak bisa aduh buang-buang ini ya, biar udah Turbo charger tuh di senjata mana ya? Waduh Help oh. oh, Help bos Oh look, someone down there. Okay. Safe space. Extended heavy mag here. Thank you Level very three. much. Okay. Oke, okay, tidak terlalu perlu. Oke, okay, let's go. Bentar, tadi tuh dia tuh masih hidup. Apa berarti teman-temannya deket sini ya? Dia pasti knockdown belum langsung mati. Berarti teman-temannya ada di sekitar sini. Seharusnya. Let's go. Oh, look. My ultimate is ready. Itu ya? On oh, flash. Let's go over here. Bentar. Mana dia? Let's go over here. Let's go over here. Kamu ngarah ke Ada musuh. Iya, aku. Let's go over here. Let's go over here. Let's go over here. Iya, musuh itu dia. Itu kan. Itu bukan sih. Tahu Let's go over here. Tangi, tipe aja. Ah, scratch that. Pintu katanya bisa dihancurin ya? Enggak bisa sih ini. Round two. Reloading. Beginning ring countdown. Gak bisa guys kalau pintu yang ini. Nah pintu yang ini bisa nih. Nah ini bisa. Searching forward. Oh ya ini kenapa nggak dicek ya dari tadi ya? nggak ada yang bagus oh ada nih si oh pistol suntik udah nih kalian mau kemana Oh, no, no, no, no, no. Identify oh. yourself. Help. Here's a pick me up. Firing. Down one. Nice. Singularity deployed. Ranger catches. Dobra, pala gitu. Thermite. Thermite. Firing. Fuck, ah, I got the Bro, help. Okay. Mana Reloading. Extended energy mag here. Level 3. Recharging my shields. Waduh, habis guys. Aduh. Tim, ntar nih bertempur di mana nih? Stay on lookout. Habis ini. Shotgun. Evo shield here. Aduh, amunisinya habis guys. Yang ini vault apa nih? Ya, ini yang vault habis guys. Aduh. Searching forward. Aduh, aduh, gaswat. Habis ini habis. Ya, habis ini. Cara ngasih tahu, cara ngasih tahu kita butuh ammo gimana? Anir, ammo. Ah, Anir nih, ammo. Dan ya pakai hadapin. Reload. Upti sini cuy, Searching forward. Warning. Warning. In progress. No Tiana orbit. Fire. Charlie shields. Come on. Come on. Nice. Care package being delivered. What happened? Firing. Oh. Reloading. No DNR orbit. Charging shields. Come on, come on. Enemy. Activating face chamber. Reload. Replicator being delivered. Recharging my shields. Stay on lookout. No DNR orbit. Reloading. Oh. Could use a hand, here, oh. Bro, help. firing. Round 3. Beginning ring countdown. Oof. Oh no. Fíjate, another squad. I need help. I was leaning at the... Ah, it's... Okay, did up. Oh, look. Someone wandered into okay? our safe space. Ah, you guys are nothing. Another cruise here. We've been set up. Wait, just wait, bro. Hijo de Recharging my shields. Stay on lookout. Here, here, come here. I know. Firing. Leaning down. Oh, you my ultimate's ready. Another squad's popping their heads in. Wait, wait. Ultimate's ready to go. I need help. Oh look, someone yeah, going yeah, into a safe space. Yeah. Bro, I'm down. Sorry. Oh no. Ya. Sorry bro. Aduh. Ya. Oh tapi naik. Pertempuran paling epic. Lagian tadi itu amunisinya yang volt saya itu habis guys. Aduh. I'm so sorry habis jadi ngelawannya itu susah banget itu Aduh Susah banget itu dilawan Control Aduh, susah banget itu. Kok salah satu pertempuran paling epic. Ayo kita lihat apakah di ronde kedua ini bisa You can't bury your past, but you can bury those who caused it. Good luck, have fun, don't die. Ahead, Vitaga Victory and Slatra. Susah banget itu tadi. This is your champion. Oke, okay, I'm the jump master. Mendingan kita ke transfer. Let's go this way. Seharusnya nggak saya transfer ya. Udah ada aja. bro antum turunnya di situ yakin yakin ayo yakin ini dia yang gak suka dong ah oh oh help ah enemy yes. bro help yang nyuruh turun di situ lagi siapa tadi ya Recharging my shields. Stay on lookout. Right You gotta be kidding. Oh, Round one. Beginning room countdown. Oh. Survey beacon here. Oh, bro, help. Gotcha. So. Battling the enemy. Shields could use a recharge. Okay. dapat dari charge nice got this contact searching forward Tingkatkan yuk di sini, bang bang. Untung okay. lagi ada-ada aja. Recharging my shields. Grappling. Ada-ada aja antum nih. Hanya di situ siapa lagian? langsung diserbu musuh guys pas turun scanning the area oh reloading nah diambil sama dia teropongnya ada ada aja Pas turun langsung diserbu guys sama musuh. Ya, untung bisa lolos. Nice, aja guys this. aja guys. Nice. Searching forward. this. Presay panas. Searching forward. Scanning the area. I need an ammo. Get up an ammo. Taking a moment. Searching forward. energy mag. Reloading. Recharging my shields. Grappling. Dapat guys. Gak mau lagi? My ultimate is ready. The perlu lagi nih. Beberapa. Oh, tingkat tiga ini ya baru tahu. Kan tadi kamu juga di tingkat 3, aduh. Oh ya ada satu senjata apa tuh yang ngejedar pistol itu tuh yang gede itu. Kayaknya nggak ada di sini ya. Ini ya udah. Saya keluar guys. Kayaknya tidak ada di sini. Berapa nih. Team, I found the next ring location for us. Check your maps. Grappling. Okay. That way. Warning. Come on. Ring movement in progress. Enggak itu cuma penanda sih. Tidak usah terlalu dipikirkan. Keep hiding, bastardos. Care package being delivered. Itu yang tembakan merah-merah itu apa ya? Eh apa? Gimana ya? perlu guys tembakan merah-merah itu tuh jadi kalau misalkan ada musuh kayak tadi itu ya ini cuy dijualin scanning the area udah ikutin yang warna biru aja ya. okay, nice tembakan saya warna biru sedang bertempur mesti. Iya. Oh iya benar, dia sedang bertempur. Replicator being delivered. I'm not that bro. Cuy, yang benar aku. Ada dua itu. gampang ini, sini. Sini. Ah! Are you kidding? Ah, nak. Ah, ini dia yang senjata merah tadi. Aduh. Yang senjata itu tuh. Jadi kalau kena damage-nya juga gede. Aduh. Kalau ada pertempuran antara squad lain dengan squad yang lain itu mendingan Kuat kita jangan ikut campur ya. Oh. Life takes. Ini mau buka ini nih. Satu lagi, satu pertempuran lagi guys. Satu sepuluh. butuh 10 ya kalau nggak grafisnya ini kan ya udah ini ya lah ntar guys batalin dulu tinggi ya tinggi ada ya ada konfirmasi sudah ya konfirmasi ya grafisnya tinggi nih konfirmasi grafisnya tinggi oke okay, let's go even though they sleep. Ya ini ya kualitasnya realistis aja ya ya guys yang realistis aja nah kenapa tidak didukung biasanya oke okay, let's go mulai tidak ya. tidak tidak klub dapat apa nih sih? oke mulai shoot semoga nggak ada yang milih fade nya sering the transmit. Left it. Some mistakes can be fixed. Others can only be avenged. ya. Mereka. Coba-coba. I do not care who makes the kill. Hello. As long as I can observe it die. Dari kan? Jepang ya mereka ya. Trust me. I know what I'm doing. Ini kayaknya dari Jepang ya. ini dari Jepang mereka guys aduh kayaknya This is your champion. Tadi udah dua ronde kalah terus ya. Coba apakah ronde ketiga ini kita bisa menang? Eh, tadi tiga ronde apa dua ronde? Enggak tahu. Nah kita transfer aja. Kita lihat dia mau turun di mana nih. Okay, where do you want to jump? I suggest we do some research in this area. Ah, let's see. Kita lihat guys. Ah, mungkin salah naruh deh. Biar. Contact. Contact. I know that. You're serious. Archstar out. I'm so sorry. Subject spotted here. Yes. Enemy down. Ini nih. Oke. Asik. Ada lagi tuh ya? Round kenapa one. senjatanya yang ini Beginning lagi? Ring countdown. Subjects. Subject down. Nice. Subject Searching down. forward. Orang Jepang terakhir kali main sama orang Jepang tuh mereka ya. tuh pada jago-jago ya, pada pro. Nih siapa tuh yang ngomong tadi? Nah nih ini, asik ya. That's the last of that squad. This dimension's looking up. Saya pengen pakai itu vault, ya nah, itu. Cuman ini ya. My ultimate's ready. a bit My ultimate is isn't ready. Searching forward! Recharging my shields. Nice. What is this? Oke, okay. seenggaknya bisa lah ini. Karena dat tidak cukup amunisi hanya kita akan cari guys. Ini dia. Dapat. Searching forward. okay, oh, ini tuh dia nggak usah di reload. Bisa ya? Ntar coba pakai kemusan. Ini gimana dia? Tapi ini harus benar-benar hemat guys. Extended heavy mag here, level 3. Ini harus benar-benar hemat ini. Kalau enggak My ultimate is ready. Perasaan tadi di sini ada itu dia. Ada pelurunya. Oh, iya, tadi perasaan di sini ada. Aduh. Ada kosong ya. Bro, help. Wah, Oh, nah, that's, That's not good. Contact. Cuy, ini ngelag kenapa ya? Recharging my shields. Padahal apa naruh tadi grafisnya tinggi? Help, please help, help, help. Help, Reloading. help, help. We're being attacked by I could use some help. Looks like I'm the curator this time. You okay? Searching forward. My vision is clear. Aduh, grafis, grafis, grafis. Recharging my shields. Wait, wait, ini aja, ini aja. Patching myself up. Jangan terlalu tinggi ya. Ah, jangan kebalik, kamu tenok. Reloading. Nah, ini oke. Okay. Oh, konfirmasi. Oh. Oh, kena kena. There's another squad attacking. Placing a portal. kena lagi. Citation box. I'm down. Waduh, apaan tadi? Movement in progress. Help. Reloaded. Aduh, tolongin deh itu. Ah, kena. Aduh, kena nih, kena nih. Kena nih. Dead. Ada dia pakai itu lagi. Nice. Kau nih. Thank you very much. Makasih banyak. Aduh. Shotgun bolt here, level 3. Ya, teman kita guys ya. <laughs> Aduh, sorry sorry. Kita ah, ini kita. recharging my shields. I'm very sorry. Adalah kita ke beacon pembangkit dulu. <laughs> Patching myself up. Teman tidak ini. Recharging my shields. Stay on lookout. Reloading. Replicator being delivered. Searching forward. That was enlightening. Ini tadi ngelek-ngelek ini aduh. Dia punya musuh nih. Extended heavy mag here, level 3. Extended heavy mag here, level 3. Apakah ada yang punya senjata itu? Ini apa nih? Saya ngambil perisanya ya, enggak sih kayaknya. Nah, ini dia nih. Ini aja guys. Oh, dia oke ini mah. Untuk healing. Oke. Okay. Healing. Hi, I'm Mike. Pak, orang Jepangnya ini guys pendiam. Jadi kita matiin aja. Oh ya crafting dulu deh. Crafting. Ya, crafting guys. Tadi ada dia kenal lagi lagi. Recharging my shields. dan kita pakai ini backpack saya perlu backpack yang gede yang banyak aduh amonya tinggal dikit I need an hello extended heavy my ultimate is ready let the experiment begin crafting give me a sec okay. crafting give me a sec ini apaan ya I need an ammo Ah, nice. Reloading. Waduh, dia ada banyak nih guys. Asik, asik deh. Dan ini doang nih. This is. Searching forward. Damn. Is it alive? So what we're gonna do? Double man help. Ini kayaknya di lokasi ini apa ini? Apa pengguna aja musuh datang? Ini juga maunya ada ada banyak. Oke, okay, helm. Helm deh. Dan lo penstabilares kan perlu gak sih? Coba-coba kan laras. Udah pakai deh. Kita dapat helm. Kita pakai penstabil laras guys. Kepake gak sih? Ya bisa gak sih? Jawabannya ya lah. Enemy down. Subject spotted. Oh, bro, help! Oh, that's so hot. Recharging my shields. Stay on lookout. Thank you. Un toque. Healing. Wait, wait, wait, wait, wait. Mungkin saatnya kita ini guys keluar. Why is that place? Running up. Siapa yang jatuhin? Apa? Luis. Searching forward. Right. Ya bisa. Hmm, sepertinya belum ada yang kesini ya. Sepertinya. Aduh, nggak bisa dipanjat itu. Ya, nggak bisa. Wah, nice. Ha, enggak. Kayaknya udah penuh ini. Itu cara naiknya gimana ya? nih? Oh, ada tangga. tetangga. Nah, kita pakai tangga ini, guys. Let's go this way. For for for for for the mana for him. Ya gede. Searching forward. Oke, okay, dapat. For them to the mana. Sana terlalu banyak apa gimana ini ya? Wait for me. Years. Searching forward. Artisan. Contact. No. Oh. Off. Down. Evo shield here. Level three. Oh ah, yeah, you must be kidding me. Warning. Wow, nice. in progress. I know. I'm ready to go. Reloading. Ready, boss. Care package being delivered. Hey. What? Reloading. He ripped Napangkanya mo rin natin. being delivered. Pamparindang. Let's go this way. Hello, bird. I died nine times. Activating phase chamber. yeah, saya dah duluan dah, tolong. Round 3, beginning ring countdown. Reloading. Basik. Bro, help. Bro. Phasing. Bro. Help brak aset Ready. reloading recharging my shields evo shield here level 3 bro okay bro don't leave oh. me here oh help help help help no ah help patching myself up help bro don't leave me here. Ah, you gotta be kidding. Anyone caught in the face chamber will be temporarily banished. They can't kill. gonna Ginagaraman ayaw ng terus. Calm down. Don't leave me here. Bro, help. My ultimate's Bro, you gotta be kidding. Come down. Don't leave me here. Help. Placing a portal. Oh, I'm dead truly dead. Daddy. Oh, I'm dead. Subject down. Masuk, masuk, masuk, masuk. Blazing gas trap. Masuk. Nice. Placing gas trap. After the tunnel fixed. Help. Reloading. I'm Thank hurt. Using a phoenix kit. Recharging my shields. Stay on lookout. Reloading. Un toque. Healing. Noxious gas deployed. Ini bakalan bereflek dengan lihat kayaknya is also a The tooth. Just, kind of sorting it out. Subject spotted nah, here. Nah. Sepertinya mereka masih di atas, guys. Recharge my shields. Stay on the In progress. Got him. Whoa. What the? Healing my wounds. Sesuatu, ya? Care package being delivered. Here is Whereas to use the teacher, will, will not have profanity, bro. Replicator being delivered. Huh? Patching myself yeah. up. I am look at and Recharging my oh, shields. Good. Got my ultimate ready. Round 4. Beginning ring countdown. Mundur guys, kita mundur. Reloading. Apa ini? Nih yang dicari-cari nih. sick dah. Yang dicari-cari guys. Searching forward. Oke, sip dah. My idea of a moment when he pay yourself to like Got an Evo shield here. Level 3. feet from him to go to take Keep hiding, bastardos. If the void taught me anything, Whoa. it's patience. Wait, up, you used to get that pattern of the world the line I did for wearing it to Fall there. Fall tired, the words of the head. the crowd up to the Surging lion. forward! My ultimate is ready. Let the experiment begin. Tutup dulu guys tadi itu. Dang. Placing gas trap. Pak, udah sekalian tuh ngomong. Placing gas trap. Oh iya, taruh-taruhin, tolong. Tara-tarain. Placing gas trap. Third of those. Placing gas trap. Warning. Placing gas trap. in progress. Care package being delivered. Oh, well. down. Ready? What? Help. Placing gas what trap. happened? Subject spotted here. Whoa. Don't leave me here. Subject down. Recharging my shields. Help. Nah. Objects here. Mid-range. Round 5. Beginning ring countdown. Don't leave me here. Wow. Nice. Thanks. Thank you, bro. Damage-nya lumayan nih. Asik. Oh, ada ini ya, shield ini gak sih? Untuk. Nah, iya. ini dia. Asik dah. Close it. Let me Oke dah, kita bertim ini udah merah semua ya Prisa. Recharging my shields. Stay on lookout. Bye, Papa. Bagian yang satu tadi. Pikir. Reloading. Searching forward. Bro, wait. Oh no. Stay down. team. Reloading. Oke, okay, dapat asik solution ini tadi dipakai. Mak, tapi kalau dalam keadaan kayak tadi itu perlu banget. Apa? Dia Luis. William. Patching myself up. gas trap. for me tonight. Warning, ring movement in progress. Itu udah di lock semua ya. Searching placing gas trap. Berarti sisanya tinggal ada di sini ya. SD they token us. SF quantity usually. Five, three, three, three. Placing gas trap. Two, three, Oke. Okay. Heat to destiny, take, to destiny, gate, humans that, big. Saya bakalan jaga di sini deh. Heat, Contact. Round six, beginning ring countdown. What? Where? Contact. Activating face chamber. Peter Galaxy, uh, uh, um, the, they... Placing gas trap. Where he is? Up. Oh no, that one. Bro, be careful. And, and who lives the artist of a heart? Oh, but the guy out there universe help there in my head. What? Ready? Set. What's the same weapon I just didn't need be, yeah? At load their armor or enter the thing? That's gay. Don't worry. Yeah, I know that. Those Noxious gas deployed. Ring movement in progress. My ultimate's ready. Placing gas trap. Nice. Cuy, udah nggak ada zona aman lagi. Surging forward. Bro. I got an idea. Sweet. Reloading. I'll flash back if I need to restart my timeline. The chances are real. Placing gas trap. Putting up a heat shield. Healing my wounds. I can't see Reloading. it. Placing gas trap. What are you doing? Don't leave me here. Nathan. No. Don't Subject down. What happened? Okay. Kepampan guys. Apakah ini akan menjadi kemenangan yang Watch out, Trias. Oke. Manapun mereka kenain guys. Dia. Dia lincah banget ayi ayi aduh. Heck dah. Nah, kita menjadi champion guys. Pertarungan Hei. Heck dah. Ya, kita menang guys salah satu pertarungan ini ya paling epic ya di game ya ya guys itu saja untuk video kali ini ya jangan lupa untuk like share komen dan subscribe ya kita akan video ini kita akan ber Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Dadah!